Mira, mira furniture. طه النبي يلا هزنا تسفن بو يا حبيبي بايلاكو ضيمة أمك ዓለምን ይውጣታል ክፉ ጨለማ ቢኖሩ ኖሮ ያለሙ ጀማል መቼ የምድሩ ሚዛን ይዘማል ሐቀኛው ወድቁ ፋሲቅ ይሾማል haadhaan fasaadhi zimaa binoore nooroo yaalemuu jannee haakuu ta'ee koro jaalaa hiikkoo binooruu zayyadaa. በእኛ ፈንታ የቀለም ፊደል ገበታ እንዲህ ነው ብሎ ሊፈታ አልቻለም፣ ቋንቋው ተረታ። ጀማሊ ሰላም አለይኩም ጀማሊ جمالي سلام عليكم جمالي حبيبي بأجر الشعيد النفقوت يهلب به بيوت بنكوت مقناته محمد محمد محمد محمد قل محمد وتلذذ بمحمد يا إلهي يا ممجد باغيا في الكون سرمد من تجلى المواهب والعطايا على محمد محمد محمد محمد محمد بثني قولي على المحلة المفضل قدر على الطهور قلب المجلة المخصص بمحمد محمد محمد محمد محمد ربي من وجد علينا رحمة منه هدى علينا فقالوا هو آدم أبينا فقالين بيان محمد محمد محمد محمد محمد, محمد حبيبي حبيبي حبيبي يا جلالي حبيبي يا جلالي حبيبي يا جلالي سيدي سيدي سيدي يا جلالي سيدي يا جلالي سيدي يا جلالي سيدي حبيبي يا جلالي يا خنق نفتوى Sinaatii dhageenyaan nur qalbii qaawaa waa'ee kee dubbachuuf arrabni koo urgawaa hammii ati hin beeyne duguuman hungawaa. أحمده طه مختاره مرسلكي رحمن قدرته مبعي ما حتبان وقوي حنائي يا أحمد حبيب رنطي كل لي لغيم دومت ليم ملاهيم كم زوبين ملاهيم كم زوبين أخلاق زومت ليال كل زوم يبتزال عركف طرحان عركف طرحان نك وقح إلو يما بسلماتو بأحمدي فشتا برحان تعاويتو فطرة كله ناب مصطفى دي وخديتو فزي لخم زي مسونا تعالى مرأني صمت متخوينا إيمان درقو شركو فلتو ينانجي نبي على انتو መደምደሚያው የሙርሰሉ ሲወለዱ ገደል ገባ ጥል በደሉ ተደሰቱ ሲለም ጎልቶ ቁርአን በርሱ የሚከፋው ብትቆሽሽ ነው ሙዳ ነፍሱ ኢማን ደርሶን የሰለምነው ታቃተውሂድ ደወርን ከሽርክ ጉዞ ያገለነ የሐቂቃ ሰው የሆነ ኸይሩል በሸር ባንቱ ኮነ ኑረ ልዓለም ባንቱ ኮነ ኑረ ልዓለም ባንቱ ኮነ ኑረ ልዓለም ባንቱ ኮነ العالم بان تكون نور العالم بان تكون نور العالم بان تكون نور العالم بان تكون Mira, mira, furniture faruq multimedia production